тебя, ты моя половина Синие волосы, ты моя мальвина И чувства между нами плетут паутину yeah. Да ты тихо молчишь, но ведь нету причин Мы с тобой будем ближе замке И я не хочу домой, это город дураков Тает свет над нами и земля под ногами Ушла от нас, что парили облаками yeah. Да, мы вместе, но так далеко Я хочу быть к тебе ближе, не выпуская из рук И с каждой минутой буду к тебе я ближе Поцелую сверху донизу, прямо по шее обе зем, зем, зем, обе зем, зем, зем, обе с тобой на луну. И мы обе зем, зем, зем, обе зем, зем, зем, обе по нашему сну.